それでは参りますかつての願いは時を渡り巡り来る へはありがとうございましたありがとうございました感謝です